My teeth gone cold, I'm wondering why. Got out of bed at all. The morning rain clouds out my window, and I can see it all. And even if I could, it'd all be great. But your picture on my wall, it reminds me this is not so bad. now so bad。第一次我在屏幕上看到、感受到我内心加速心跳，想拥有专属暗号，不拿你和别人比较，下次表演多给你一票，要拥有你旁边的座位，机票很重要，想要收到你的回信，让我们距离更近，我一直在想办法靠近，想能在楼下等到你，不会说我干扰你，没有别人占有你，我只想要陪伴。记得初次见面，这感觉像是初恋，心动的瞬间，欲望在蔓延。 啊！舞台上你的样子是我心中的王子，我们的故事就从了解你的名字开始。Yeah，找到你住处，穿上你衣服，表达爱慕，吞下嫉妒，是作为爱的守护。和你呼吸空气，哎，分享你的秘密，记录我们之间点点滴滴。请你习惯这样生活，看一看我。啦啦啦啦。 如果伤害我是你的天性，那怜悯是我的座右铭。 想爱我，想杀我，没结果，爱我就是玩儿。需要我照亮你回家的路，那我会送你们手电筒。却走在我后面，你是你是小孩。每天能被洗走，心中不定，永远被我跟着，是你职业命中注定。远处我所有大炮都架着，跟着我驾照被下了，都还没看清你私下真正素颜的样，再甩头就走，人家都能拍秀，你不能拍吗？不在你门口，别人还会觉得你是 idol 吗？掉了。 粉丝不知道吗？还不向我们苦苦哀求？不再被无视，小心你消失在十八楼。不到你无法入睡，感到负累和疲惫。不想家人，不想上课，这些什么都无所谓。渴望占有，渴望触摸，只要你的都是对。我的思想，我的行为，我在上升，活下坠。从你正在写的每一步，经你平时走的路子，只恐剩下的，帮我回忆出你身上有过的污渍。我想睡你睡过的床，我还想吃你身上的糖。我正在挨着杀你，嚼着 Party，疯狂我不可只有我自己起来，起来，这是只有我们的 battle 舞台。揭开你身后的嘴脸，别再拖。的。 人畜无害，人不可能没有缺点。你的光辉早已不在，感激你，感激你，有什么对不起。怪你的笑脸，我想来到你想敲响你的门，肆无忌惮的干扰你。除非精神掏警棍，你让我不再单纯，没了青春，没人可以找到黑评论。为了为了为了，为了你，亲我，你了灵魂。

不要打着爱的名号做门不爽的事，这样没有意义。这是我写下的字，一时私欲失去身，我们并非那么神圣。不要再来偷窥我隐私，这可怕的意识。我们渴望自由，不必一直在门口看守。甩不掉你，不是你对手，一直跟在我们身后。看到你们，我就想逃走，并不想把事情给闹大。以爱之名的谋杀，还真的很可怕。